Esta semana profaramos la receta del pesto verde. Hidratamos albahaca seca en una taza de agua durante al menos media hora. colamos la albahaca y usamos ese agua, o mejor dicho, la aprovechamos este agua para cuando vayamos a hacer la pasta. Devolvemos la albahaca a la taza para añadir el resto de los ingredientes. una cucharada de almendra molida, media de ajo granulado, una cucharada de parmesano, una pizca de sal y un par de cucharadas de aceite de oliva, aunque bueno, esto puede variar ahí al gusto de cada uno. También se puede utilizar otro tipo de aceite, claro. Lo mezclamos todo bien y lo añadimos a la, pasta recién hecha. Lo mezclamos bien con la, pasta y ya está. La receta original es con, con albahaca fresca y, y, piñones, todo bien machacado en un mortero. Pero claro, viajando en bicicleta estos, eh, estos ingredientes no son fáciles de, encontrar. La vaca fresca, pues si tenéis suerte, pues a lo mejor podéis hacer esta receta. Pero si no, bueno, esto es, está bien, está comestible. Si quieres ver más vídeos de cocina Alamada, haz clic aquí. Si quieres suscribirte a mi canal, haz clic aquí.